Hey, what's going on, my lovely friends on the internet? Siz English Club o'z kanaldasiz. Sizlar bilan doimgidek Shohruh AK. Xo'p do'stlar, hozirgacha mana shu English Club o'z kanalida asosan inglizcha materiallarni o'zbekchaga tarjima qilgan holatda turli xil video darsliklar ishlab kelar edim. Bugun biroz noodatiyroq darslik qilishga qaror qildim. Sabab yaqin kunlarda bir kommentariy o'qib qoldim, ya'ni kanal kuzatuvchilaridan biri kommentariy qoldirganlar. Unda mendan o'zbekcha qo'shiqni inglizchaga tarjima qilishimni so'ragan edilar. menga bu qiziq tuyuldi va o'zimga o'zim o'ylab qoldim why not ya'ni nimaga yo'q va birorta o'zbekcha qo'shiqni tarjima qilishni o'yladim shuni hisobga olib bugun shahzodani yomg'ir qo'shig'ini inglizchaga tarjima qilamiz umid qilamanki bu sizlarga ma'qul keladi va ingliz tilingizni oshirishda foydali bo'ladi demak shahzodani yomg'ir qo'shig'i biroz katta qilib olay sizlarga ko'rinishi yaxshiroq bo'lishi uchun ho'p albatta qo'shiqni e, tarjima qilingan matnini va shuningdek undagi e, so'zlarni o'zbekcha tarjimasi bilan e, mana shu yerdan mana shu english club o'zini veb saytidan topishingiz mumkin inglizcha so'zlarni tarjimasini yozib qo'yganman va o'zbekchasi inglizchasi matnini shu yerdan topishingiz mumkin ya'ni esu nuqta shohruh nuqta com albatta silkasini ya'ni mana shu veb saytga linkni описаниеда va kommentariyada yozib qoldiraman demak tarjima qilishni boshladik shahzoda rain rain ya'ni yomg'ir degani demak qo'shiqni birinchisi birinchi to'rtligi mana shu joydan boshlanadi hop belgilab olsam manimcha ko'rinishi yaxshiroq bo'ladi mana shu holatda demak i believed you were devoted I believed you were devoted. Demak, tarjimasi sani man vafodor debman. Bu yerda believe so'zini ishlatganman, e, debman deganda, ya'ni seni vafodorligingga ishonibman degan ma'noda e, kelyapti bu yerda. Albatta bu qo'shiqni men o'zimni tushunishim bo'yicha tarjima qildim. Mm, bu qo'shiqni yagona tarjima qilish yo'li emas, boshqa biroz e, boshqacharoq qilib ham tarjima qilsa bo'ladi. Lekin bu albatta meni tanlagan yo'lim. Xo'p, I believed you were devoted sana man vafodor debman yoki i thought desangiz ham bo'ladi ya'ni thinkni o'tgan zamon shakli i thought you were devoted devoted bu yerda o'sha vafodor e, ya'ni sadoqatli o'zini baxshida etgan degan ma'noda keladi devoted believed there was a devotion mhm, demak believed there was a devotion in your heart endi bu yerda ayni tushirib qoldirganman e, esingizda bo'lsa qo'shiq tarjima qilganimizda inglizchadan o'zbekcha tarjima qilgan paytimizda ko'pincha qo'shiqlarda e, gapda egani tushirib qoldiriladi chunki qo'shiqdan siz egani bilib olishingiz mumkin gap kim haqida ketayotganini demak bu yerda davom etyapti boshida ayni ishlatdim i believed endi gap yana davom etyapti yana bu yerda ayni qo'ysangiz ham bo'ladi yoki olib tashlasangiz ham bo'ladi qo'shiqda ko'pincha shunaqa keladi believed demak there was a devotion in your heart. Devotion bu devotedni noun ya'ni ot shakli. There was bor a devotion mhm, o'sha vafo vafodorlik in your heart. Seni uh, yuragingda yoki seni qalbingda. Demak, seni qalbingda uh, vafodorlik ya'ni vafo bor deb ishonibman degan ma'noda kelyapti bu yerda o'zbekcha tarjimasini qarasangiz qalbida vafo bor debman mana shunga to'g'ri kelyapti davom etamiz you never gazed into my eyes you never gazed into my eyes gaze tikilmoq demak tarjimasi ko'zlarimga tik boqmasding you never gazed into my eyes yoki shunchaki you did not gaze into my eyes you did not gaze into my eyes desangiz ham bo'ladi endi bu yerda neverni ishlatganim uchun ko'zlarimga tik boqmasding hech qachon degan ma'nosi yashirincha kelyapti shuning uchun bu yerda neverni qo'yib e, tarjima qildim siz albatta did, did not gaze deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi demak ko'zlarimga tikilmas eding gaze into tikilmoq degani ho'p keyingi qator I, I took it for modesty or shyness modesty yoki shyness ho'p endi bu yerda biroz qiyin bo'ldi mana shu joyda tarjima qilish uni man hayo bor debman degan joyi i took it men uni hop take something for take something for degani bu uh, biror nima biror narsaga biror narsa deb qabul qilmoq degan ma'noda keladi take something for biror narsa deb o'ylamoq uh, deyishingiz mumkin yoki o'sha biror narsa deb qabul qilmoq biror narsa deb olmoq degan ma'noda i took it for modesty shyness hayo so'zini inglizchaga tarjima qilish qiyin bo'ldi biroz shuning uchun modesty bilan shynessni ikkitasini birga qo'shib yubordim modesty modesty bu kamtarlik degani endi shyness degani o'sha uyalish ikkovsini qo'shib manimcha mana shu ikkovsini qo'shganda hayo ma'nosi kelib chiqadi deb o'yladim shuning uchun modestyni qo'ydim shunchaki shynessni o'zini ishlatsangiz ham bo'ladi lekin bu yerda hayoni tarjimasini to'liq shaynis o'zi chiqarib bera olmaydi deb o'yladim hayoni ho'p ingliz ingliz tilida ham ko'pincha o'sha e, islom dini haqida gap ketganda hayo so'zi ishlatilganda haya haya deb ishlatadi ya'ni o'sha hayoni nazarda tutib tarjima qilinmaydi desa ham bo'ladi lekin bu yerda tarjima qilishga harakat qildim modesty va shyness davom etamiz I believed your words had healing. Mm -hmm. I believed your words had healing. So'zingda shifo bor debman. Hmm, ya'ni I believed deyapti, your words had healing. Healing o'sha shifo degani. Had bor edi. Believed they were a treatment for my pain. Mm -hmm. Believed, yana ayni tushirib qoldirganman bu yerda. I I believed yoki okay, shunchaki believed. I believed they were a treatment. Treatment shifo degani for my pain. For my pain meni o'sha og'rig'imga, dardimga uh, so'zingda shifo bor debman. Qani? Ikkinchi qatori dardimga davo bor debman. Uzr adashdim shu yerda. Dard, dardimga davo bor debman. Demak, dard deganda bu yerda pain ishlatdim, uh, chunki uh, hop pain yoki illness yoki sickness ishlatsangiz ham bo'ladi pain ishlatganim sababi o'sha og'riqni nazarda e, tutib aytyapman e, ho'p davom etamiz did you have a revenge on me did you have a revenge on me hmm, demak aytyapti e, bormidi yo manda qasding yoki bu yerda or did you have revenge on me did you have a revenge on me desangiz ham bo'ladi revenge o'sha e, qasd qasos degan ma'noda did you have bormidi senda bormidi e, qasd on me menga qarshi believed you were devoted yana qaytarib kelyapti believed you were devoted ya'ni sani man vafodor debman mana shu holatda davom etamiz drizzling, drizzling, a drizzling rain. Mm -hmm. Drizzling, mayda mayda maydalab yog'ar yomg'ir. Albatta bu bu yerda drizzle, uh, drizzle degani o'zi mayda yomg'irni drizzle deyiladi. Drizzling o'sha mayda mayda yog'ayotgan yomg'irni tasvirlaganda drizzling deb aytiladi. Drizzling, drizzling rain, hmm? mayda yomg'ir. Endi bu yerda mayda, mayda, mayda yomg'ir deb tarjima э, ketadi mana shu holatda drizzling drizzling a э, drizzling rain lekin bu yerda mayda mayda maydalab yog'ar yomg'ir ho'p yoki shunchaki buni it's drizzling desangiz ham bo'ladi mayda yom, e, yo, mayda yomg'ir yog'yapti degan ma'noda it's raining caressing my face it's raining caressing my face mhm. yuzlarimni siypalab yog'ar yomg'ir it's raining yomg'ir yog'yapti keras keras degani o'sha erkalab siypalashni keras deyiladi keras caressing my face meni yuzimni siypalab its drops remind me of you Mhm. mm -hmm. tomchilari eslatar seni menga its drops uni tomchilari remind eslatmoq meni menga of you seni it's raining abrading my heart Mm -hmm. It's raining. Yomg'ir yog'yapti. Abrading my heart. Timdalab meni yuragimni. Demak, mana bunga to'g'ri keladi. Yuragimni timdalab yog'ar yomg'ir. It's it's raining abrading my heart. Yuragimni timdalab yog'ar yomg'ir degan ma'noda. Xo'p, davom etamiz. I never expected it from you. Mm -hmm. I never expected it from you. Men hech qachon kutmagandim buni from you, sendan. Hmm? Kutmagan edim sendan hech. I never expected it from you. You suddenly said, leave me. Mm -hmm. You suddenly said, nogahon deding. You suddenly said, leave me. Mandan kech, ya'ni meni tashlab ket, mendan ket degan ma'noda leave me. Thought it was my mistake mm -hmm. ya'ni i thought ayni qo'ysangiz ham bo'ladi i thought it was my mistake o'zimda xato bor debman o'zimda xato bor debman thought it was my mistake keyin davomi thought i said something wrong mm -hmm. thought i said something wrong so'zimda xato bor debman demak I thought men o'yladim men o'ylabman I said something wrong men dedim nimadir noto'g'ri ya'ni men nimadir noto'g'ri narsa dedim aytdim deb o'ylabman degan ma'noda so'zimda xato bor debman yoki there was a mistake in my words deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi bu joyitini there was a mistake in my words u ham bu ham to'g'ri keladi davom etamiz mhm. Did you go back on your promise? Did you go back on your promise? Bergan va'dangdan kechdingmi? Mm Did you go back? Go back on your promise degani o'sha va'dadan qaytish. Bergan va'dangizdan qaytish go back on your promise bo'ladi. Demak, bergan va'dangdan kechdingmi? Or did you take off your disguise? Or did you take off your disguise? Yo niqobingni yechdingmi? Mhm. Take off yechmoq degani disguise niqob. Demak, niqobing yoki niqobingni yechdingmi? Believed there was an effulgence yoki effulgence. Believed there was an effulgence on your face. Mhm. Ishonibman yoki debman there was bor. Bor debman an effulgence, effulgence, effulgence o'sha ziyo, nur, nurni effulgence deyiladi. Ya'ni o'sha odamning yuzidan e, taralib turadigan nur, ziyoni effulgence. Effulgence on your face, seni yuzingda. Demak, yuzingda ziyo bor debmanga to'g'ri keladi. Keyingisi I believed you were devoted. Mhm. Demak aytyapti, sani man vafodor debman. degan ma'noda Xo'p, davom etamiz you left me devastated you left me devastated mani yor ado qilib ketding mhm. you left me meni men, mendan ketding yoki meni tashlab ketding devastated bo'lyapti devastated o'sha biror nimani barbod qilish yakson qilish devastate bo'ladi devastated shu yerda ado qilish ma'nosida kelyapti you left you left an irrecoverable damage behind you left an irrecoverable damage behind hop tuzalmas xato qilib ketding ma'nosiga to'g'ri kelyapti you left sen ketding sen ya'ni sen tashlab ketding deyapti and irrecoverable damage irrecoverable damage irrecoverable degani qaytarib bo'lmaydigan ya'ni qaytadan to'g'irlab bo'lmaydigan degani damage o'sha uh, zarar yetkazish ziyon yetkazish behind yoki buni o'rniga you left uh, a grave mistake behind desangiz ham bo'ladi o'sha judayam yomon tuzalmaydigan xatoga nisbatan grave mistake ham deb ishlatiladi for the sake of another hmm, davom etyapti for the sake of another uh, o'zing o'zgani deya o'zing o'zgani deya hop davomiga mammiga qo'shilib ketadi you bereft me of you for the sake of another you bereft me of you demak for the sake of degani biror biror nima biror kim uchun biror kimni deb degan ma'noda kelyapti you bereft me bereft o'sha Э, judo bo'lish bereft judo qilish yoki э, judo judo qilding deyapti you bereft me of you o'zingdan ya'ni sendan o'zingni mana joyga to'g'ri kelyapti o'zingni e, o'zing o'zganidaya o'zing o'zganidaya mendan o'zingni judo qilib ketding ma'nosiga to'g'ri kelyapti for the sake of another you bereft me of you ho'p davom etamiz You left abrading my heart. You left. Uh, bag'rimni tilib-tilib ketding. Abrade degani o'sha tilib, timdalab degan ma'nosiga to'g'ri keladi. Uh, you left abrading my heart. Demak, meni yuragimni tilib-tilib uh, ketding ma'nosiga to'g'ri kelyapti. Tepada ham shunga o'xshash joy keldi. Ya'ni o'sha bag'rni yurakni tilib ketish, timdalab ketish deganda xuddi mana shu Uh, you left a abrading my heart deb tarjima qildik ikki o'z ham deyarli bir xil ma'noni beryapti davom etamiz you left uh, abrading my heart yuragimni yulib yulib ketding hmm. mana shu holatda ikkovsi uh, o'xshash ma'noda kelyapti mana shu bag'rimni tilib tilib ketding yuragimni yulib yulib ketding demak yulib tilib deganda braid so'zi mana shu ma'noni beryapti bizga oh Why did I call you beloved? Mm-hmm. Oh, why did I call you beloved? Demak aytyapti, "Oh, nega nega seni yor deb atadim?" Call atamoq demoq degani call you beloved. Beloved o'sha yor, suygan yor, suyukli yor. Mana shu holatda davom etamiz. I believed you were devoted. demak sani man vafodor debman ho'p mana do'stlar mana shu joygacha tarjimasi tugadi qolgan qo'shiqni davomida davomida o'sha avvalgi qismlardan to'rtliklar qaytariladi deyarli hammasini hammasini tarjima qilib bo'ldik faqatgina to'rtlik qaytariladigan joylari qoldi umid qilamanki bu sizlarga ma'qul bo'ldi o'zingizni fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring bu qo'shiq borasida agar sizlarga ma'qul kelsa shunday Э, qo'shiqlarni ya'ni o'zbekchadan inglizchaga tarjima qilishni davom etaman ya'ni yangi videolar chiqarib boraman doimgidek mana bu e, inglizcha so'zlarni o'zbekchasi bilan va qo'shiq matnini esu nuqta shohruh ak nuqta com veb saytidan topishingiz mumkin silkada e, va kommentariyada e, mana kommentariyada va opisaniyada silkasini yozib qoldiraman keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling